مستعيده أه هكلمكم على الشراء اونلاين لما نيجي نشتري اونلاين هنخلي بالنا من ايه طبعا احنا كلنا دلوقتي او اكترنا آه، بيستسهل فبيشتري آه، اي حاجه اونلاين حتى لو كانت حاجات آه، او سلع الكترونيه مثلا موبايل كمبيوتر سماعات حاجات زي كده هنخلي بالنا من ايه نمره واحد أه شوفوا لو احنا انا افضل يعني دفع عند الاستلام تمام لانه آه، يعني آه، احيانا لما بنيجي ندفع بال بال بال بالفيزا مع موقع معين يعني كده مثلا موقع سوق مثلا لما بدفع بالفيزا بلاحظ ان هو بيتاخر في الشحن شويه زي ما تقولوا ايه ضمن الفلوس فبيتاخر في الشحن شويه فبقيت آه، بس مش كل المواقع بتعمل كده يعني بس المهم انه انا بفضل ادفع بعد الاستلام لكن طبعا ده ما يمنعش ان الاسهل ندفع بالفيزا لكن لما ندفع بالفيزا يا ريت نخلي بالنا من ان احنا من ما نسيفش آه، ال option بتاع الدفع بالفيزا ليه علشان الرقم آه، بتاع الفيزا ما بقاش موجود وممكن الموقع يتهك عليه او كده آه، فنعرض آه، الفيزا بتاعتنا لما لا يحمد عقباه هتقولي ليه بتقولي الكلام ده هقول لكم لاني انا كذا مره على موقع سوق تحديدا الاقي ان انا في حاجات في سله التسوق بتاعتي انا ما اشتريتها ما حطيتهاش لا اخترتها ولا هي ذوقي ولا حاجه تعالي تعالي اه لا اخترتها ولا هي ذوقي ولا اي حاجه ومع ذلك بلاقيها جوه صاله المو... التسوق كاني اخترتها طب انا شعرفني انه ممكن حد تاني هو اللي حاططها او يعني الموقع اتهك عليه حد حاططها وممكن يشتريها فلما تدخل على موقع تسوق حاول ان انت او انت ما تسيفيش او ما تسيفش ايه البيانات بتاعه الفيزا بتاعتك دي نمره واحد نمره اتنين هتشتري المنتج خد بالك انه آه، تقرا المواصفات بتاعه المنتج وتقرا المحتويات اللي هتيجي مع المنتج زي ايه المحتويات دي واهمها ايه اهمها آه، الضمان ورقه الضمان لو ورقه الضمان استلمت المنتج وورقه الضمان مش موجوده لازم ترجع المنتج ده لازم تعترض لانه آه، الضمان ده لازم يكون موجود علشان لو المنتج حصل فيه حاجه تعرف ان انت توديه التوكيل آه كمان آه لما تشتري المنتج آه يعني انا هنط على الخطوه دي تشتري المنتج لازم تطلب في آه فيزة آه، سوري آه فاتورة المشتري فاتورة الفاتورة الضريبية في مواقع زي موقع نون بيجيب لك بعد ما المنتج بيتشحن ليك بيعملوا لك الفاتوره الضريبيه على الموقع نفسه وممكن انت تصورها آه وتطبعها انت تمام لوحدهم لكن في موقع تاني زي آه، سوق وزي جوميا آه، بيستنى ما انت تطلب بنفسك تطلب الفيزا الضريبيه الفاتوره الضريبيه جوميا مش بيستناك لما تطلب جوميا ساعات بيبعتها لك وساعات بيعمل زي ما عمل معايا اخر مره ودي قصه اخرى المهم ان, إن انت لازم تاخد بالك ان الفاتوره الضريبيه دي هتحقق ولو ما جاتش بتتصل بخدمه العملاء وتطلب منهم الفاتوره الضريبيه ولو ما جاتش بتتصل بحمايه المستهلك علشان آه، آه، لازم تاخد الفاتوره الضريبيه دي وساعتها انت من حقك ترجع المنتج آه، كمان تبص على ايه تبص على آه، تقييم البائع ليه تبص على تقييم البائع علشان البائع ده آه، التعامل ما بعد الشراء ممكن يكون كويس او ممكن يكون مش كويس مثلا انا مره اشتريت لابتوب كان ب 6000 جنيه لاب ميني لابتوب كان ب 6000 جنيه كان سامسونج المهم لما جبته لقيته كله مشاكل كنت جايباه من موقع سوق فالخطوات بتبقى كالاتي انا بوديه موقع السوق سوق بياخدوا مني بقول لهم عندي مشكله واحد اتنين تلاته هما بياخدوا الكلام ده بي بيودوه للتوكيل بتاع آه، سامسونج سامسونج بيعمل فحص التوكيل بتاع سامسونج بيعمل الفحص بيشوف المشاكل اللي عندي ديت حقيقيه ولا انا ولا مش حقيقيه ولا ايه آه المهم انه البايع ساعتها طبعا مشاكل كانت حقيقيه المهم البايع ساعتها تعنت مش التوكيل البايع نفسه آه فالشركه أخدت معاه اجراء واجبرته على انه يرجع لي فلوسي فعشان كده آه، انت لازم تقرا التقييم بتاع البايع لو التقييم بتاعه عالي كان بيها مش عالي ما تشتريش منه عندك options ان انت تشوف كذا بايع على الايه على الصفحه اللي عليها المنتج لو آه، المنتج بتاعك حصل فيه مشكله في حاجة اسمها زي ما بقول لكم كده التوكيل بيروح للتوكيل ده التوكيل ده بيشوف المنتج بتاعك بيفحصه ولازم يعمل تقرير آه لو ما عملش تقرير آه تعمل آه شكوى لحماية المستهلك لأن في هنا عملية نصب بتتنصب عليك آه، اخر حاجه عايزه اقولها لكم وانتوا بتتكلموا مع خدمه العملاء حسسوهم ان انتوا فاهمين لان انتوا لو مش فاهمين او هم حسوا ان انتوا مش فاهمين آه، بيتنصب عليكم وفلوسكم ومش بتستردوها يعني لازم تعرفوا ان انت تعرف ان ان المنتج بتاعك فيه بيروح لجنه فحص في التوكيل وان اللجنه دي لازم يصدر عنها تقرير لو مفيش تقرير يبقى هنا في نصبايا في نصبايا يعني في حمايه مستهلك يجيب لك حقك وعلى فكره آه، كلمه حمايه المستهلك دي بيتخاف منها وما وانت ما تقلقش خط حماية المستهلك 19 5 88 آه لو ما تعرفوش جيبوا من على جوجل جوجلت يعني على النت وشوفوا هتلاقوا خط ساخن آه، فبس فلازم تاخدوا من بالكم من الحاجات ديت ضروري جدا جدا وكمان اخر حاجه عايزه اقولها لكم لما تيجوا تشتروا اونلاين شوفوا ال reviews بتاعت على على الصفحه نفسها ال reviews اللي على المنتج مفيش reviews على المنتج محدش كان اشتراه او حاجه زي كده او محدش سجل آه، يعني آه، يعني رايه او تقييمه ادخلوا على الانترنت شوفوا تقييمات الناس اللي اشترت شوفوا على يوتيوب تقييمات الناس اللي اشترت شوفوا ادخلوا على يوتيوب شوفوا آه، آه، آه، عيوب ومميزات السلعه اللي انتوا هتشتروها بس ده اخر حاجه عايزه اقولها وشكرا